natoka naenda natafuta wanaume ili mradi nikutane nao ili mradi nifanye mwanangu apate kuishi maisha mazuri ni mwenyewe nipate kula yani huyo eh, hey, weacha yani kwanza ki, kwanza nilikuwa nampenda sana yaani ndio kumpenda mm, mm. alikuwa anajua kama mimi na mtu na alikuwa anajua kabisa kama mimi naishi na mwanaume na nimezalishwa na hivi na hivi na kila kitu Yaani nilikuwa nampenda kiasi kwamba nilifikia kipindi nilikopo natoka naenda na natumiwa na wanaume wengine, napata hela nampelekea yeye. Sasa ndo nikawa sasa akinipa hela matumizi mimi nachukua naenda kula na yule mwanaume mwingine ambaye nimempenda mimi mm. akinachela kula tu mi sulia hata kupika kwangu mm. yaani kitendo cha kutoka yeye nyumbani mimi huu natoa mguu wangu enda namtafuta huyo mwanaume wangu tunakaa tunapika tunakula maisha yanaenda ila sasa naye alichokuja kunifanyia ndo hatari kwa jina naitwa Priska mm. ni mkazi wa Morogoro mm. ni katika familia mi ni mtoto wa kwanza kwa baba yangu mm. tumezaliwa watano mi ndo wa kwanza mi ndo mtoto wa kwanza mi ndo mkubwa mm. nilikuja nilimaliza shule elfu mbili na nane mm. nilikuja da elfu mbili na tisa mm. nilikuja kama mfanyakazi wa ndani. Kuna mtu alikuwa anatafuta binti wa kazi katika familia yetu mm. nikatafutwa mimi ndo mm. nikaenda Dar es Salaam. Mm -hmm. Kwa kuwa nikijua kabisa nikienda da kwa sababu ningekupo sijai kufika mm. nikajua nikienda da nita kidogo maisha yangu labda anaweza akabadilika mm. nilitoka nikaenda da nikawa mfanyakazi wa ndani mm. nilifika pale nilikaa kama miezi miwili hivi mm. katika katika kazini kwangu kwa bosi wangu mm. Sasa baada ya kukaa pale nilikutana na changamoto kidogo katika mm. maisha mm. Nilikutana na mpenzi mm. kwa sababu nilikuwa sijai kuwa na mpenzi mm. Ukiwa okay, na umri gani hapo? na umri wa miaka kumi na tano kwenda miaka kumi na sita mm -hmm. Yule mwanaume nilivyokuwa nimekutana naye akaniendoendo nini akawa mtu wangu pale nyumbani, alikupo amna mtu yote anayejua pale nilipokuwa nafanya kazi, kwa sababu bosi wangu alikuwa ni mtu wa kutoka asubuhi mm. kurudi jioni, kwa hiyo muda wa kunifuatilia mimi alikupoana mwanaume kama miezi mingi nikapata ujauzito kwa bosi wangu nafanya kazi za ndani mm. nilitoka nikaenda kwa mwenza wangu ambaye nilikuwa mpenzi wangu nikamfata nikamwelezea jinsi hali jinsi ilivyo nikamwambia mimi nipo katika hali na hivi na hivi akaniambia hapa hapana mimi siwezi kukukubali ukiwa hivyo Mm. Nikamwambia sasa mimi nitafanyeje? Na mimi hapa nimekuja kutafuta maisha, afu nimekuja kama mfanyakazi. Mm. Pale kwenye ukija kujua kama mimi na mimba nitafukuzwa kazini, kazi nitaacha na nitaishije? Akaniambia wewe uwe nenda tu nyumbani au kama vipi nikupe nauli uende nyumbani kwenu ukakae, mimi nitakutumiaga hela huko mkoani Morogoro. Mm. Mimi nilikaa kwanza kama wiki ya kwanza hivi pale kazini kwangu walikuwa bado hawajanishtukia bosi mm. wangu, ila kuna siku mama yangu huyo bosi wangu ambaye ndo katoka kazini mm. alinikuta nimelala mida jioni mm. alivyonikuta nimelala akaniuliza vipi Priska, mbona umelala saizi? Ngambia bosi, nimechoka, najisikia homa. Najisikia homa? Homa gani unayojisikia saizi jioni hii? Twende nikupeleke hospitali. Nikamwambia basi sawa, akanichukua bosi wangu akanipeka hospitali, Kun, kunipeka hospitali kwenda kunipima kule, wakanipima vipimo vyote, kunipima ni mjamzito wa miezi miwili. Mm. Bosi wangu akaniambia mimba umeipata wapi? Sasa hmm. mm. mimi nikawa naogopa kwa sababu yule mwanaume ambaye nikopa alionipa ujauzito alikopa kai mbali na pale maeneo ya nyumbani, yani tupo yani ni majirani. Mm. Kishoti mimi nikitoka nikienda nikienda gengeni, yeye ananiona na mimi akiwa anatoka enda kwenye mambo yake mimi namuona. Hmm. mi nikawa na kuogopa kusema kama yule ndo alonipa nini ujauzito mm. nikamfanya tena yule mwanaume hapo kabla nyumbani bado mimi wameniuliza mimba nani nikasijawambia nika, mtu yoyote Mm. Nikamfuata yule mwanaume nikamwambia bwana ndio hivyo. Mimi pale nyumbani nishaanza kustukiwa na hivi na hivi pale bosi wangu ananiambia kama sitomtaje alionipa ujauzito basi mpa ifanyeje? Niondoke na kazi naacha ongea na bosi wako akupe nauli uende nyumbani. Ukifika kwa nyumbani, mimi nitakuwa nakugharamia kila kitu, nitakuwa nakutumia hela za matumizi, vitu vyote usijali kuhusu mimi na hilo tumbo usifanyeje, usiende kutoa. Kweli mi sikumwambia mtu yoyote pale, nikaondoka na mimbangu na kazi nikawa ndo pale kazi tena ndo ikawa basi. Hela ukapewa? Nikapewa mshahara wangu wa miezi mitatu pale, nikaondoka nyumbani. Kufika kule nyumbani mama mamangu nikamwambia hali jinsi hivyo, ngambia mimi nimepata ujauzito. Sema katika upata ujauzito kule bosi wangu kanifanyaje? Kanifukuza kazini, kaniambia nirudi nyumbani nipumzike, kazi tena kule basi. Mamangu kaniambia basi sawa, usijali wewe mwenye mimba unamjua. Ngambia mwenye mimba yupo lakini yupo mjini. Mamangu alinipokea. Si unajua mzazi ni mzazi, hawezi kumwacha mtoto wake. Hakujali alonipa mimba ni nani wala nini, kana nihudumia. Sema mimi sasa kila nilivyokuwa nazidi kukaa yule mwanaume nikimpigia simu kuhusu matumizi na ile tumbo jinsi nilivyoona. Unajua kijijini nikimtafuta yule mwanaume kwenye simu hapatikani, kila siku simu mara haipatikani, nikimwambia nitumie. yani kiujuma kama alibadilisha hadi na laini yenyewe. Sasa mimi nika kila ninavyozidi kukaa kule mm. nikaona mm, hii hali sio nzuri, afu huko kwenye ni maisha ni magumu. Sababu bora ange alokuwa amenipa ule ujauzito angekupa ni mtu wa kule kule Morogoro, ungekuwa ni kweli, lakini alionipa ule ujauzito alikupa ni mtu wa da, sio mtu wa kule, sasa na ningeteseka mimi. Kwa mimi nikaamua bora nitoe tu ujauzito ili niendelee kuishi na maisha yangu mengine. Mm. Kweli sio nikakaa, mamangu alikuwa ananisi sana mamangu huyo. Kwa sababu alikuwa ni mamangu mkubwa ambaye amenilea. Mm. Kila kikao usije ukatoa ujauzito huo kwa sababu mamangu anafanya kazi zake, ni mtu wa kuuzauza biashara jioni, anatoka pale nyumbani saa kumi kurudi nyumbani saa sita saa saba usiku mm. Kila mimi anasikiza, "Ah, Priska, usije ukaja ukasubutu kutoa hiyo mimba. Hiyo mimba iache kama ilivyo. Mm. Utakaa, utakula mwanangu, mtoto akizaliwa ataishi, maisha yataendelea." Sema mimi kama mimi nilikuwa naumia sana ndani ya moyo wangu, sababu nikifikiria mwanaume alionipa ujauzito bora hata ingekupa ni mtu wa kule Morogoro, sio wa kule, ni mtu wa mbali kabisa. Mm. Niliumia sana nikaona mm, mm, hii hali sitoweza kuivumilia, ni bora nifanyeje? Nitoe mimba. Mm. Mimi nikachukua hatua, nikaja nikatoa ule ujauzito. Mm. Ile siku natoa ujauzito, yaani kama damu nzito kuliko maji ndio yule mwanaume ananipigia mimi simu yaani mimi nipo hospitali nimeenda kutoa ile mimba nishatoa nipo hospitali naugulia yule mwanaume ananipigia mimi simu Hmm. vipi kaambia safi vipi mwanangu tumeona anaendeleaje kiukweli niliumia sana Hmm. kwa sababu sikutegemea kama nitakuwa vile kwa sababu mimi nilivyokuwa nimetegemea na jinsi ilivyokuja kutokea niona ah, nikaambia mwanao anaendelea tu vizuri kwa hiyo kweli mwanangu endelea vizuri mbona kama una wasiwasi Unajua mtu kishatoa damu yake. Mm. Wewe hapana wewe. Eh, mimi Mimba nikamwambia ni kweli, mbona mimi nimetoka sababu toka nilipokuwa nimefika huku sije kukuona unipigie simu, uniulizie hali wala nini, maisha yangu mimi nilikopo naishi maisha magumu huku. Yaani ni kijijini, si sinajua ni yaani, ilifikia hatua na ujauzito wangu nikimwomba mtu 200 ile 200 ananiambia oh, nitafute baadaye. Nilikuwa hmm. naumia, nikaona sio maisha mazuri kwa kweli, bora tu nitoe ujauzito ili nirudi tena Dar es Salaam nikaendelea kupambana na maisha yangu mengine. Mm. Kweli ndio hivyo, katoa ile mimba. Baada ya kukaa kule, baada ya mwezi mmoja nilivyoona. Ulipomwambia umetoa mimba, ilikuwaje pale? Nilipoambia nimetoa mimba, yeye aliumia, alisikitika, kwa nini umeamua kutoa? Nikamwambia ndio hivyo, kwa sababu niliona huu una mwelekeo na mimi wa maisha, afu kila nikikupigia simu na mimi hali ile nikopo nayo na kule kijijini, nikaona bora nitoe ili niendelee kuwa na maisha yangu mengine. Mm. Basi akasema basi, haya kama wewe ndio umeamua hivyo, sawa. Nikamwambia nitumie nauli nirudi mjini huko, kwa sababu kwa maisha yako mimi sifanyaje, siyawezi, maisha magumu sana. Akaniambia nitakutumia Nikamwambia haya, nikakaa kule nikapambana mwenyewe nikafaiti hakunitumia ile nauli nikafaiti mm. Nikafight mwenyewe, ninavyofight nikarudi tena mjini pale kazi tena nikawa sina, na hapo ujauzito nishafanyaje, nimeshatoa. Yani kiushuti watu walikuwa wananijua umuonekano walikuwa wananiona, najua kabisa huyu alikuwa na hali fulani, lakini sasa hivi yupo katika hali fulani. Kwa hiyo ndio hivyo nilivyorudi tena mjini huku yule mwanaume tena akawa tena anataka tena, mimi nikamwambia kwa sababu nilitoka katika maumivu, sikumkubali tena mm. Nikawa na mwanaume mwingine, kwa sababu unajua mtu kishatoka katika hali ya kutoa ujauzito, ukishakutana tu na mwanaume siku kadhaa tu, kama hujajiweka vizuri, basi unapata tena nini, mimba. Nilipokuja huku mjini nilikaa kama mwezi mmoja. nilipokaa mwezi mmoja, nilipokutana na yule mwanaume, nilipokuwa na date naye, baada ya mwezi mmoja tu na nusu mi nikapata tena ujauzito yule yule au mwingine hapana huyo ni mwanaume mwingine ambaye nilikuwa naishi na yule baada ya kuachana na yule mwanaume mm. nikakaa na yule mwanaume mpaka nimekuja kuzaa mtoto nimekuja kuzaa huyo mtoto sasa changamoto sasa zikaanza kunikuta mimi sasa yule mwanaume akawa anifanyia vituko kwanza marafiki zangu baadhi ya marafiki zangu wote akawa anatoka nao na jinsi mimi nilivyokuwa nilivyo na lea vile na mtoto yani akawa muda na mimi ya ana anafanya mambo yake tu sana mimi hali nikopo nipo nayo alafu na mtoto ana nilienda mpaka nikajifungua kuna kipindi kawa nafikia hatua sina ila sabuni sina ila mafuta ya mtoto alafu baba mtu mwenyewe ananifanyia mambo ya kijingajinga kwao nikawa nachukua uamuzi sasa natoka naenda natafuta wanaume ili mradi nikutane nao ili mradi nifanye mwanangu apate kuishi maisha mazuri ni mwenyewe nipate kula mwanangu apate kula nipate kuvaa mwanangu apate kuoga na hela za sabuni zifanyeje zipatikane nimeishi na ule mwanaume yani, niliishi maisha mnaishi wote alafu wewe yaani, unakuwa unatoka kwenda kutafuta kwa eh, wanaume wengine naye ila nikupo natoka naenda natoka na natafuta wanaume wengine mradi wapate kunitumia ili mahitaji yangu apate kwenda sawa kwa sababu huduma yeye alikupoa nipi huduma ya matumizi ya mtoto nini na yeye na yeye anakula wapi yeye kishuti alikupoa ali nyumbani alikopa anakula huko anakula mwenyewe akirudi nyumbani anafikia tu kula kwa sababu alikuwa anafanya kazi yake anaendesha dadaa anarudi ni mtu wa kurudi usiku mm. akitoka saa kumi usiku kurudi saa saba au saa nane uh-huh. kwao ananikuta mimi vitu vyote, mahitaji yote nilikuwa nahitaji kwa siku ile nimeyamaliza, kama kula, kama kuoga, kuvaa na mtoto, kila kitu. fanyaje yeye yeah, ashiriki hata mia yake. Mm. Nikaenda nikaona hmm, haya sio maisha, mbona naishi tena maisha magumu kuliko hata kule nilipotoka. Nikaja tena nikampata tena mwanaume mwingine tena kandanganya naye mm. huyo mm. aliundanganya, sio ndo kaja kundanganya mpaka kanidanganya tena yani huyo eh, hey, weacha yani kwanza ki, kwanza nilikuwa nampenda sana ndio kumpenda mm. yani nilikuwa nampenda kiasi kwamba nilifikia kipindi nilikopo natoka naenda na natumiwa na wanaume wengine napata hela nampelekea yeye mm. jinsi nilivyotokea kumpenda huyu mwanaume nilimpenda yani kiasi kwamba yani kwanza uniambii kitu mm. jinsi nilivyokuwa nampenda nilimpenda sana. Sema yeye ndo alikuwa yani yeye hajani kiushote yeye yani yeye alikuwa kama ananitumia ni kama kipato. Sababu jinsi nilivyokuwa na mwendo nampa hela, namlia nguo, nampikia, kila kitu namfanyia. Kwa akatumia kama fimbo kunifanyeje? Kuninyanyasa mimi. Sawa, tuanzie mlivyokutana naye siku ya kwanza, huyu ambaye ulikuja kumpenda zaidi. Mazingira yalikuwaje? Maisha yenu yakaendaje? Wakati huo upo na huyu mwingine ambaye tayari una mtoto naye. Yaani nilivyotoka pale sasa nilivyokuwa naishi na yule. Mm. Yule nikuponaishi naishi naye ah, bado sijaachana na yule mwanaume wangu nilikuwa nimezaa naye. Mm na yule mwanaume alivyokupoa kaja kujua kabisa ah, mke wangu saizi ananisaliti kutokana na hivi na hivi, labda matumizi nini, huduma simpi. Yule mwanaume alijirudisha nyuma hmm. akawa nipa tena matumizi kama kawaida, ananihudumia, ila sasa mimi mdau huo ananihudumia yeye, mimi tayari nishafanyaje, nishampata mwanaume mwingine ambaye ndo nilitokea kumpenda hmm. Sasa ndo nikawa sasa akinipa hela matumizi hmm. mimi nachukua naenda kula na yule mwanaume mwingine ambaye nimempenda mimi mm. akiniachia kula tu mi siulii hata kupika kwangu mm. yaani kitendo cha kutoka yeye nyumbani mimi huu natoa mguu wangu enda namtafuta huyo mwanaume wangu tunakaa tunapika tunakula maisha yanaenda ila sasa naye alichokuja kunifanyia ndo hatari kabla ya, ya kufika huko kwenye alichokufanyia huyo mwanaume unasema alikudanganya tuanzie historia yako sasa ulikutana naye wapi siku ya kwanza ilikuwaje siku ya pili mpaka yote haya yakaja kutimia mpaka ukaanza kumpenda yaani huyo nilikuwa nakutana naye tu katika mazingira fulani mazingira yetu ya starehe starehe tunakutana hivi kwenye labda tuseme kwenye miziki miziki kwenye mashughuli shughuli nini naweza kaenda sehemu tunakutana tunapiga stori nini mpaka tulipokuja kukubaliana tulipokuja kukubaliana sasa ilikuwaje hapo alikuwa anajua wewe una mtu e, alikuwa anajua mm. alikuwa anajua kama mimi na mtu na alikuwa anajua kabisa kama mimi naishi na mwanaume na nimezalishwa na hivi na hivi na kila kitu mm-hmm. ila yeye kutokana alivyokuwa amenipenda na jinsi mimi nilivyokuwa nimemwonyesha upendo yeye akuja, akujali jinsi mimi nilivyokuwa nampenda wala akujali kwa hivyo vyote vilivyokuwa vinatokea mm. na akijua kabisa huyu ni mke wa mtu na anaishi na mwanaume fulani fulani ila ikaenda kipindi sasa mapenzi hayajifichi kwa sababu nilivyokuwa naishi na ule pale nilivyokuwa nakaa na mme wangu mm watu wengine, baadhi ya watu walikuwa wajua kama mimi nakaa tena na nini na mwanaume mwingine. Mm. Yule mwanaume akaja akaambiwa, bwana, mwanamke wako hivi na hivi, kimwachela matumizi nini na nini nini na nini. Kuna watu ambao anakutana nao anaishi nao vizuri tu na ndo watu wake. Mm. Yule mwanaume akapunguza mahitaji kunipa, akakata mguu kabisa, ila matumizi ya mtoto akawanipi na mimi mwenyewe akawanihudumia. Sasa mimi nikachukua na, bado mnaishi wote hapo? Eh, nikachukua jukumu nikaona sio maisha, afu mimi na mtoto mdogo, nikaondoka kwa yule mwanaume. Hmm. Kuondoka kwa yule mwanaume nikaenda nikaishi na yule mwanaume ambaye nilikuwa nampenda. Mwanaume akawa anaishi kwao. Hmm. Kwao alipi kodi wala nini, nikafika pale nikakaa kama miezi kadhaa hivi sasa. tuliishi kwa ma, kwanza upendo, unajua mapenzi yakiwa naanza, tulipendana sana Yaani tulipendana kiasi kwamba yani, yani usi utamwambia nini na mimi si utaniambia nini kweli kuhusu mwanaume Hmm tukaja tukakaa ndugu zake familia familia yote ikawa wananijua na yani baadhi ya kwao familia yote hmm. kwao walikuwa wananijua kama huyu anaishi na mtu fulani na mpaka hadi mwanaume wangu sasa yule nilokuja kuzaa naye mm. akawa anajua huyu mwanamke saizi anaishi sehemu fulani na anaishi na mwanaume fulani hmm. sasa basi mapenzi yalivyokuja kunoga sasa hapo mbele sasa na yule mwanaume mm. ndio kaanza vituko vituko, yani vituko vya ajabu ajabu tu mwanaume ananifanyia, kwa sababu kashajua kabisa madhaifu yangu mimi yapo wapi. Anaweza katoka asubuhi, akirudi jioni kalewa, ananipiga visa, na mimi muda huo nikiwa na mtoto ujue, na mtoto wangu ambaye nimetoka naye kule mm. anaweza kaondoka, siache hela kuanzia asubuhi mpaka jioni mm. akaniacha tu pale nyumbani mimi nakawi. Sasa na mimi ile hali siwezi, na mimi tena natoka naenda natafuta mwanaume yani natafuta mwanaume kinguvu mm. ili mradi tu nikutane naye nifanye naye mapenzi ili mwanangu apate kula na mimi nipate kula maisha yaende mm. eh ndo jinsi ilivyokuwa mpaka dakika mwisho sasa ngaona huko kwenye nafanyaje napotea nikaona tu naye bora niachane naye kabisa nikaachana naye nikaenda nikaishi maisha yangu mwenyewe nayojua nikawa na danga sasa yaani nikaishi maisha yangu mimi kama mimi Mm. sikuishi na mwanaume nikawa naishi na mwanangu nimepanga chumba naishi na mtoto wangu nikitoka jioni naenda nafanya mambo yangu naenda na danga nikirudi nakula na mwanangu maisha naenda nalipa kodi mambo mengine yanaendelea. Kabla hatujaja huku kwenye kudanga na kulipa kodi, pale ambapo ulipoenda kwa huyu mwanaume wa pili akijua amekutoa kwa mume wako, wazazi wake walijua yule mtoto sio wa, wa, wa kijana wao, au mlitumia mbinu gani mpaka wewe kwenda kuishi kwa huyu mwanaume mwingine? Walikuwa wanajua kwa sababu mimi nimefika pale, nimefika na mtoto mm. Eh, walikuwa wanajua kabisa kwamba yaani walikuwa wanajua kabisa kama mtoto wao anaishi na mwanamke ana mtoto na sio wake mm. Eh. lakini upendo ulikuwepo Eh, upendo ulikuwepo yani tuliishi vizuri sana na wazazi pia walikuwa hawana tatizo walikuwa hawana shida wala nini mm. ila yeye tu mwanaume baadaye hapo ndo kaja akaja kubadilika pombe haachi la kula nyumbani vituko yani ilifika kipindi sasa tunachangiana ndani ya kula mi na yeye mm. ananiambia ona bei gani una elfu tano au una elfu tatu hapo Ah, elfu tatu na mimi nitoe elfu tatu sasa mimi nikiangalia mimi ni mtoto wa kike Na kaa ndani na mwanaume afu leo yeye aje niambia mimi nitoe elfu tatu tu, tufanye mpango tule je nakaa na mwanaume au naishi na mwanamke mwenzangu ndani Mm. Nikaona yote sio shida, ndio maana ngaja nikaachana naye, nikaona bora nikaishi maisha yangu ya kudanga mwenyewe. Umeishi naye muda gani? Nimeishi naye miaka minne ndani ya hiyo miaka minne hamkujaliwa kupata mtoto? Nilibahatika kupata ujauzito, sema nilitoa. Ilikuwaje na kwa nini? <laughs> nilitoa kutokana na mazingira mwanaume niliokuwa naishi naye, nilikuwa naona simuelewi. Mm. Eh, ndo nkaona hata mimba yenyewe huyu tu mmoja na naangaika naye. Je, nikija kumleta na huyo mwingine atateseka. Mm. Nikaona bora tu nitoe ili hata baadaye sijakaja kuwa makubwa zaidi wakati unaachana naye na kuamua kwenda kudanga, ilikuwaje na kwa nini ulifanya uamuzi huo? Nilifanya uamuzi huo kutokana na hali ya maisha nilikuwa naishi mm. kwa sababu kipato changu cha hela kilikuwa ni kidogo sana mm. na ule mtoto nilikopo naye nilikopo sina uwezo kwenda kufanya kazi ili nikapata kumlea mwanangu mm. kwa hmm. sababu nilikopo sina mtu kumwachia mwanangu, na huku mimi mjini nilikuja tu kutafuta maisha, sina ndugu mm. sina jamaa, yani nilikopo naishi kama kama beki tatu, yani mtu wa kazi za ndani, yani nilikuwa nafahamika kama yule yule alikuwa anaishi sehemu fulani, alikuwa anafanya kazi. Kwa hiyo mimi nilikuwa sikupata mtu labda kusema naye kwa naye Bennett, naweza hata nikamwachia mwanangu mimi nikatoka ningeenda kufanya mambo yangu, nilikuwa sina. Ila ilipofikia kipindi hali ilivyozidi kuwa ngumu, nikaona hmm, itabidi tu nitoke hivyo hivyo. Kwenye kwenye kudanga uliingizwaje? Uliingiaje humo? Nani alikuingiza? Ninakutana na marafiki zangu ambao walikuwa wanafanya hizo kazi. Mm. Ilikuwaje kwa siku kwanza? Niloelezea tu jinsi nilivyokuwa naishi, nikamwambia jamani, mzenu naishi hivi na hivi, hali yangu sasa hivi imekuwa sio nzuri. Ndio rafiki yangu kaniambia, utakaeje hivyo? Utaishi vipi sana mtoto? Mtoto kama hivyo nataka kula, wewe mwenyewe nataka kula, inabidi ulipe kodi, inabidi uvae, mtoto akiumwa inabidi umpeleke hospitali, inabidi usikae kijinga, inabidi tuwe tunatoka tunatoka tena eh. Hapo bado nikopo sijaanza mambo hayo, lakini ndo naanza sasa mm. Sinajua kama ujao mzoefu, tunatoka tunatoka vipi? Subiri, tunatoka tu. Haya, siku ya kwanza kabisa, kwa sababu nikopo sina sina mtu wa kumwachia mwanangu mm. Nikaa nimeenda nimeenda nani, nimeenda sehemu nimetoa hela, nimelipa hela elfu elfu tatu hapo. Ukimwachia mtoto kuanzia asubuhi mpaka jioni, unamwachia mama shilingi elfu tatu mm. anakulelea mwanao mpaka muda unapokuja kumchukua, unamchukua mwanao namwachia shilingi elfu tatu mm. Kweli siku kwanza nilitoka, tulitoka usiku tukaenda huko klabu Mm. Kweli kufika huko siku ya kwanza klabu nilifika ni kama siku ya kwanza wenyewe hadi wenyewe wakawa wanasema mm, umekuja tu siku ya kwanza mpata mchati. Wenyewe yani mwanaume siku ya kwanza ukikutana naye wanamuita ni mchati mm. umekuja tu siku ya kwanza umekuja na riziki nimefika tu siku ya kwanza kufanya hilo tukio yani ndo nimefika hiyo sehemu nikakutana na mwanaume akaenda akanipa elfu sitini mm. nikaenda nikatembea naye mara moja tu akanipa elfu sitini huyo mpaka rafiki yangu mwenyewe alinishangaa wewe yani umekuja leo tu umekuja umepata elfu sitini wewe ufai hata kutembea na mimi, yani wewe ndo na riziki kuliko mimi. Nikamwambia amna, wewe huwezi kujua Mwenyezi Mungu mimi nganipangia nini, na mwenye Mungu mwenyewe anajua mimi nimepitia shida gani. Yani elfu sitini yani kama ni hela ndogo tu, yani ya kula mimi siku mbili tatu na mwanangu kweli nilivyokuwa nimeenda kule siku ya kwanza nilipopata elfu sitini nilirudi nyumbani sasa kwa sababu nilikuwa naanza sasa maisha peke yangu Nikaona cha msingi hela nisifanyie makosa. Nikaenda dukani, nikanua unga, nikanua mchele, nikanua na vitu, nikanua unga wa mtoto wa uji, yani vile vitu vidogo vidogo kuhusu na mtoto mimi na, na vyakula yani kuhusu na mtoto ili nisiwe napata shida. Basi ndio hivyo nikawa nimeanza maisha yangu kama mimi kama mimi nakaa na mwanangu kuanzia asubuhi mpaka jioni. Ikifika jioni tu, ikifika saa mbili, saa tatu, saa nne, mi ni mda wangu wa kutoka, naenda zangu kazini, naenda kutafuta mwanaume yoyote tu, naenda huko, natembea, nikimpata mwanaume nikitoka naye narudi nyumbani, nafanya mambo yangu huko, nikirudi nyumbani napumzika. Kama sikio nimekosa, basi narudi nyumbani mm. maisha yanaendelea. Ni matukio gani huwezi kuyasahau katika kipindi hicho chote ambacho ulikuwa ukijihusisha, au bado unaendelea? Siwezi kuyasahau kwa sababu ku, yani upatikanaji wangu wa riziki, kula kwangu likopo kwa shida, siwezi kula mpaka nikutane na mwanaume. Hiyo kwa mimi ilikopo inaniuma kiukweli, ilikopo kama mimi kama mtoto wa kike nikopo naumia sana. Kwa nini mimi nisi, nisile bila kuutoa mwili wangu au kwa, kwa nini niishi hivi? Kiukweli sikupendezea yale maisha, ila kutokana na hali halisi nilivyokuwa naishi, nikafika kipindi nikazoea, nikaona kawaida tu. Mm. Kuna baadhi ya watu unasikia wanakutwa na, na matatizo changamoto za hapa na pale katika masuala hayo ya udada poa. Kwako wewe umeshuhudia yapi binafsi na umeshuhudia yapi kwa upande wa watu wako wa karibu? Nimeshuhudia mengi, nimeshuhudia watu wakichukuliwa wakienda wakitumikiwa huko na mwanaume afu apewe chochote. Anaweza mwanaume akamchukua akakubaliana naye, bwana, tutoke ili eh, tutoke, tunaenda sehemu fulani. Wanaenda kweli mpaka hiyo sehemu, yule mwanaume anamtumia anamtumia, afu dakika mwisho akimaliza, akimtumia anaweza akamtumia watu wenzie, yeye kashamaliza kufanya ile tukio, anaweza akamtumia baadhi ya watu, wakaenda tena wakamtumia ule msichana, wakamaliza hapo, wakamwacha. Hivyo navyo nimekutana navyo. Wewe mwenyewe vimekutokea? mi sijakutana navyo kwa mimi sijakutana navyo mm. mm. ila ni watu wangu wa karibu nikopo natembea nao wakawa wananipa wananiambia ni vitu wanavyokutana navyo ni hivyo au sometimes unaweza kukutana na mtu ukajua huyu ni mtu kweli natoka naye akakupanga mazingira fresh bwana tunatoka tunatoka tunaingia sehemu fulani na kweli yule mtu anakupeleka mpaka pale anakutumia akimaliza haja zake umuoni au anaweza kakuacha roji hivyo vitu na hivyo navyo nimekutana navyo Yani humuoni kivipi hiyo unakutana na mtu anakutumia anaweza akakuacha hata guest humo humo akwambia nakuja anaenda kuchukua ba kitu fulani akatoka unajua labda mtu anarudi au kaenda kuchukua kitu fulani afu mtu arudi tena afu anakuwa kasha kutumia yani inaumaga sana mm. sababu unakupo, yani hujategemea anakupa yani kama yani wanasema wenyewe kaku kakuharibu kiskolojia, sijui wanasema Waswahili, sijui ndio hivyo mm. hey. Eh. na, na kuna wengine unasikia kakabwa, kafia gesti, kafanyaje? Eh, hey, hiyo vipo. Inakuwaje? labda kufia gesi labda unaweza kukutana labda na mtu mtu wako mwenyewe labda umeenda naye labda mtu wako labda ushamfanyia mambo ya ajabu labda mwanaume ulimzuumu hela inakuwa mkutana na mwanaume umemletea ujinga umemzuumu hela zake anaona ngoja nikukomeshe anayekupeleka gesti akienda huko gesti anakufanyia vitu vya ajabu mwisho wa siku unakuwa matatizo Hmm. una watoto wangapi mpaka hivi sasa na watoto wawili Huyu wa pili kapatikanaje hapo kwenye story hujatuambia? <laughs> yaani huyo wa pili, huyo wa pili yani baada ya kumaliza sasa kumaliza hivyo vituko vituko vyangu vyote mm. nikaja ngaja nikatulia hata mambo ya kudanga danga yale nika nimepumzika sasa yani kujuma niliacha au umeacha niliacha mm. nikaja na mwanaume mtu wa Morogoro huyo mwanaume mm akanioa kabisa kwa ndoa mm. mlikutana katika mazingira gani mpaka ndoa inapita tulikutana katika mazingira yeye alikuwa ni mfanya biashara mm. yeye alikuwa anauza anauza maziwa mm. tembeza mtaani hivi alinikuta siku mtaani kwetu nimekaa hapo nikikupa nimepanga mm. vipi vipi shwari shwari tukaelewana tukaanza mapenzi na ule mwanaume baada ya kuanza mapenzi kwa sababu alinikuta mimi nilikuwa kama najitegemea pale, nilikuwa naishi peke yangu kwenye kile chumba changu. Akanitoa pale kwenye kile chumba changu, akaniambia twende kakae kwangu, nitakuwa nakuhudumia kula nini na mtoto, kuhusu kula, kuhusu nini, kila kitu usifanyeje, usijali. Mm. Na mimi kutokana na yale mazingira na yale maisha nilikuwa nishachoka, nikaona basi sawa, na mtu anataka kunilea mimi na mtoto wangu. Nikatoka nikaenda nikaishi na yule mwanaume, tukakaa. Baada ya miezi mitatu, yule mwanaume akataka kuwajua ndugu zangu akaenda akanitolea barua akanioa kabisa kwa ndoa. Mimi nikabadilisha hadi dini, nilikuwa Mkristo nikawa Muislamu. Mm. Alivyonioa yule mwanaume, baada ya kukaa tumekaa tumekaa, kwa sababu alinikuta na mtoto mm. akaniambia, mimi na mtoto, sema na mimi nataka unifanyeje unizalie mtoto hata mmoja. Mm. Kweli nikaona mwanaume, kwa sababu nimeishi naye mpaka kanioa, na mimi nikashaishika tena mm. kabeba mimba. Baada ya kubeba ule ujauzito sasa ndio vituko sasa vikaanza ndani ya nyumba mpaka mi nakuja kujifungua. Nimekuja kujifungua, mtoto ana miezi ana miezi sita. Yule mwanaume kaja kanipa talaka zangu tatu. Baada ya kubeba ujauzito, jambo gani la kwanza uliliona ukaona ni kituko kimeanza? Nilivyobeba ule ujauzito mm. kwa sababu yule mwanaume alikuwa anampenda sana mwanangu mm. alionikutana naye mm alikuwa anampenda sana mpaka yani mpaka mimi nikashawishika nikasema mwanaume lazima nimzalie naye mtoto angalau hata mmoja kwa sababu upendo jinsi alivyokuwa anaonyesha kwa mwanangu nikaona ndio upendo atakuja kuonyesha hata kwa mwanae kweli nikashawishika mimi ngabeba ile mimba baada ya kubeba tu mimba ile mwanaume kwanza mimi nilikuwa sijui kama ni mlevi Kwa sababu nilikuwa nimekutana naye mimi nilikuwa naficha makucha. nilikuwa nywe pombe, yeye anavuta sigara tu basi. Ila nilivyo alivyokuja kuniweka ndani ya nyumba sasa ngoja kujua vitu kwa vyake. Kombe anaweza katoka kwanza asubuhi mpaka jioni arudi nyumbani. Kumbuka hapo mimi na mtoto na mtoto mdogo afu tena na mtoto tena ule mwingine. Mm. Kaona eh sasa mbona tena inakuwa hivi tena nimetoka hivi tena kwenye maisha yale tena narudi tena kwenye maisha. Mbona inakuwa hivi? Nilipambana kaona mm, kwa kweli sitoweza kuishi maisha kwa sababu mwanaume akitoka akitoka asubuhi anawaza pombe, akirudi jioni amelewa, amna chochote cha maana mnachoongea, akushauri kitu cha maana, amna ushauri wote mtaongea ndani ya nyumba, kwa sababu tulikuwa na vitu vile vitu tuli nilitunzwa mimi katika kwenye shughuli vile vitu dakika mwisho yule mwanaume akaja akaviuza vitu vyote ndani tukawa tumebakia na godoro tu la kulalia nikaona tena sio maisha mazuri. Nitarudi kule nilikotoka mara ya kwanza nilivyokuwa na danga, nitarudi tena kule kule. Nikaona mm, ili tatizo nikavumilia yule mwanangu wa pili mpaka akafikisha mwaka mmoja na miezi mitatu. Nikamchukua ule mtoto nikampeleka kwao kwao kwa yule mwanaume wangu aliokuwa kanioa, tena nikamkabidhisha pale mtoto wao. Mimi nikaondoka na mwanangu ule nikopo nimekuja naye ndo hivi. hapo kwenye talaka ilikuwaje siku yenyewe na nini kilitokea kwenye talaka mimi niliamua tu kudai talaka kwa sababu niliona sielewi maisha nilikopo naishi pale mwanaume anihudumia akirudi kalewa mazingira sio mazuri na vitu tulikopo navyo na vitu vya samani afu vitu vidaika mwisho vyote tukawa hatuna tukaonaishi maisha juma sasa tukaanza tena kurudi kwenye umaskini Mm. Ni mpaka nikae majirani zangu wapike chakula, anipe mimi ndo nile na watoto wangu niko sio maisha bora tu ni nidai talaka, mwanaume anifanyaje? Na ule mwanaume kwa sababu na jinsi tulipokuwa tumefikia, nilivyomwomba tu talaka, ajabisha ajafanya nini, aenda yaani kaniandikia talaka zangu, talaka zako hizo hapo tatu. Mm. Mama shika zako na mimi nikashika zangu, na mimi nikaona hapa talaka ndio umenipa, lakini mtoto wako kufanyaje? Nitakuachia. Nikamwachia mwanae na mimi nikaondoka na mwanangu kuja naye. Mm. Kwa ndio ilivyokuwa hivyo. Mpaka hivi sasa mtoto wa kwanza ana umri gani? Ana miaka saba wa pili ana miaka mitano. Masuala hayo ya unaita we mwenyewe udangaji unaendelea nayo? Kwa masuala sasa hivi nishaacha. Mm. Nimeacha sasa hivi nafanya shughuli zangu nyingine. Mm. Na, na naambia hata ndugu zangu wengine kama mtu anakuja kufanya huku kazi mjini, kama mtu kaja kaja kutafuta maisha, basi akija huku atafute maisha kiumakini, asikurupuke, kwa sababu wengine kuna wanaofanikiwa wengine hawafanikiwi, wanakuja wanakutana na matatizo kama hivyo, unapewa mimba, unadhalishwa ovyo, au unaweza ukaambulia maradhi ukapata matatizo. Kwa ndo hivyo kwa mimi hayo mambo sasa hivi sipo nayo, nafanya mambo yangu, nafanya shughuli zangu, na nilikuwa nafanya hivyo vitu kutokana na hali ya maisha jinsi ilivyokuwa, watoto wapate kula, maisha mengine apate kuendelea, napate kulipa kodi, watoto wangu wapate kwenda shule, na mimi nipate kuvaa vizuri. Mm. Kwao ndo hivyo jamani ndugu zangu kama wananiona wananisikia kwao ndo hivyo ndo changamoto nilizozipitia mimi hizo hapo mm. Sawa, na mpaka hivi sasa ambavyo unavyoongea umezungumzia swala la, la maradhi, umeshawahi kucheki afya yako? sana yani ni, ni, yani ni mtu mmoja yani kila ikifika baada ya miezi mitatu naenda kucheki afya yangu mm. Mm. kwa hilo nipo vizuri tu najiamini mm. Mm kwamba mzima hey, eh, ni mzima tena wa afya wazazi wako waliwahi kujua pengine binti yetu aliwahi kuwa kupitia maisha haya na haya na haya achilia mbali hiyo swala la watoto tu ambalo wenyewe wanalifanya kiukweli wazazi wangu hawajui kwa mm. sababu wazazi, wazazi, wazazi kama wazazi mi na mzazi mmoja tu ni baba yangu mamangu ashafariki ni muda mrefu tu mm. hawajui hmm. ila kuna baadhi ya ndugu zangu mm. ambao walikuwa wananiona ninavyoishi wanajua hmm. maisha nilikuwa nayapitia walikuwa wanakwambiaje wananiambia tu niache niendelee kuomba Mungu nitafute kazi ya maana nifanye mm. niendelee kuishi na watoto maisha endelee kuwa mazuri. Na umezungumza sasa hivi hayo masuala umeacha na kutoa wosia huo kwamba sio mambo mazuri mm. na hata sisi Tiki TV tunasema hilo jambo sio zuri kabisa kimaadili yetu ya Kiafrika, Kitanzania, lakini pia hata kiafya na hata kiimani vile vile. Ni jambo ambalo linafaa kukemewa na kuzuiwa lisiwepo katika jamii yetu na taifa letu na bara letu la Afrika. turudi kwenye masuala ambayo umesema kwamba umekuwa ukifanya mambo yako mwenyewe. Unajishughulisha na nini katika kujiingizia kipato kwa sasa? Kwa sasa hivi biashara ninayojishughulisha nayo sasa hizi. Mm. Yaani mtu wa kwenda Kariakoo hivi, nachukua vijola, naenda mtaani na nawakopesha. hmm madada zetu hawa, unajua ndio maisha yetu sasa hizi. Mm. Nachukua vijora naenda nakopesha mtaani. Baada ya wiki, baada ya wiki mbili napitia hela yangu, maisha yanaenda. Na nimeshalizika na hiyo kazi kwa sababu inaniingizia hela. Mm. Nakula na watoto wangu, navaa, nalipa kodi. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu na nilipofikia sasa hizi. Vipi kuhusu mahusiano mengine? Kwa mahusiano mengine saizi bado mm. <laughs> ila ndo nipo, nipo kwenye mchakato wa kuanza mahusiano mapya mm. e. baba wa mtoto wa kwanza ma, mahusiano na mawasiliano yenu mahusiano na sisi sasa hivi tunahusiana kuhusu mtoto wetu mimi na yeye kuhusu swala la mtoto, lakini kuhusu mimi na yeye hatuna ujamaa, ila tunaongea kuhusu maswala ya mtoto tu. Basi tukipigana simu, mtoto anaendeleaje, anaendelea vizuri, mm. sawa sawa, anahitaji matumizi, anahitaji hela ya kula, basi kama nayo ananitumia, kama ana ananiambia, na mimi najua mwenyewe jinsi ya kujikontrol nikiwa kama mama mm. Mm. Baba wa mtoto wa pili wote na ninavyoishi nao hivyo hivyo mm. Kama nikiwa na shida nampigia simu, naambia mtoto hivi na baba mtoto wa pili, kwa sababu mtoto wake anakaa naye mwenyewe, sina sinaga naye kumpigia sana simu mm. Ila kama siku akimleta mwanangu nikiwa nakaa naye mm. ndo naishi naye, ila kama akiwa kule kwa babake basi anaishi na baba yake. Mm. Mm. Tukio gani la kustaajabisha sana ambalo umewahi kulishuhudia au kulisikia likiwahusu hawa wanaofanya kazi ya udada poa kwa kipindi hicho ambacho ulikuwepo? Tukio linalonisikitisha ni rafiki yangu kipenzi ambaye alifariki, aliuliwa na bwana wake, alifia gesti. Mm. Ndilo linalonisikitisha sana, mpaka saizi nikikaa siwezi kulisahau, kwa sababu yule rafiki yangu ka akafa amefariki ameacha watoto wawili, mmoja ana miezi mitatu, mmoja na miaka minne. Mm. inaniumaga sana nikifikiria. Na ilikuwaje yani mpaka akauawa aka, aka hivi? Yaani yule alikuwa anaishi na mpenzi wake baada kuzaa naye mtoto sijui naisi akakaa naye akamhudumia akamhudumia mtoto alivyoanza kukuakua huyu mtoto wa miaka minne yule mwanaume akaja kumwambia bwana, yule mtoto sio wako. Kwa yule mwanaume alichukua akamwambia, ah, kama mtoto sio wangu basi sawa. Yule mwanaume akawa amemwacha anafanya mambo yake na yule mwanamke anafanya mambo yake. Yule mwanaume alikaa, si akijua kabisa yule mimi ni mpenzi wangu. Akakaa siku akatafuta hela, akatafuta kiasi cha pesa, akamtafuta yule msichana, akakutana naye, akaenda naye mpaka gesti, wakalipia roji, wakalala pale, wakalipia roji siku mbili. Walipofika pale walivyolala, siku ya kwanza, siku ya pili, siku ile tu, siku yake mwanaume mwanamume akamuua, akampiga sijui chupa ya kichwa, akamfungia ndani gesti, akaondoka yule mwanaume. Hmm. Kuondoka baada ya wahudumu walivyokuwa wanafanya usafi, sasa ndo anakuta ile maiti baada ya kutambulika, jamani, huyu mtu anakaa hapa, anakaa hapa, anakaa sehemu fulani, anakaa sehemu fulani, ni dada sehemu fulani. Kwa ndo jinsi ilivyokuwa ili, ilifahamika vipi kwamba aliyefanya hilo tukio ni mwanaume wake? Ilifahamika kwa sababu watu walikuwa wanamjua mwanaume wake mm. walikuwa wanamjua na hata ilivyo jinsi ilivyotokea tokea na pale nyumbani alivyokuwa kaondoka, aliaga anaenda kwa mtu fulani. Kwa hiyo watu wakawa wanajua kabisa huyu mtu anatoka hapa anaenda sehemu fulani, kwa mwanaume mwingine. Eh, ni mwanaume wake, na hapo alikuwa anaishi na mwanaume. Hilo tukio limetokea mwaka gani? Tukio lijatokea muda mrefu mm. toka limetokea tukio ninapita miezi sasa hivi naenda mwezi huu hapa naishi watatu mm. mm. juzi tu mm. eh. na limetokea mkoa gani limetokea baba Dar es Salaam Dar es Salaam maeneo yapo mm. Tandale hapo mm. mm naye aliwahi pengine kukugusia chochote au kukuambia chochote kuhusu mtoto huyo na huyo mwanaume, kwa sababu umesema ni rafiki yako, aliwahi kukugusia chochote kuhusu huyo mtoto wa kwanza ambaye alimwambia mwanaume sio wa kwake na huyo mwingine wa miezi mitatu? mimi aje kuniambia, ila baada alivyokuja kutokea tukio ndo tukaja kujua, kwa sababu jinsi walivyowenyewe walivyosema alivyokuwa wanaishi na mwanaume wake, walikuwa na ugomvi, wanagombana siku kuhusu mtoto, alikuwa anagombania na maana yeye na mwanamke, yeye na mwanaume wake walikuwa wanagombania mtoto. Mwanaume yupi ambaye alikuwa anaishi naye au huyo mwingine, mtoto wa kwanza? Huyo mtoto wake wa kwanza, huyo ndo akawa anagombania mtoto, anaambia mtoto fulani, mwambie mtoto wa kwangu wewe mtoto wa fulani, kwao ndo jinsi ilivyokuwa hivyo. Hapo sijakuelewa, yaani walikuwa nagombana, wewe mwanamke anagombana na mwanaume yupi? Ilikuwa mwanaume wake yule yeye huyo aliozaa naye mtoto ndo akawa anagombana kumwambia bwana, huyu mtoto wangu, yule anamwambia mtoto sio wako, mgogoro mgogoro. Alafu na yule mwanaume nasikia kichomuma zaidi, ali, alianza kugaramia mimba mpaka mtoto. Mtoto alipokuja kuzaliwa baada ya kufika miaka mi, mi, hiyo ndo akamwambia mtoto sio wako. Kwa hiyo mwanaume yule ndo akapata hasira. Amb, ambaye alikuwa anagombana naye ni yule wa wa kwanza au huyo ambaye alikuwa akiishi naye? Huyo wa kwanza ambaye amezaa naye yule mtoto mm. Mm. tulikuwa nagombana naye kuhusu yule mtoto mm. eh na huyo ambaye alikuwa akiishi naye alikuwa anajua yule mtoto wa kwanza sio wa kwake au alikuwa hajui? Alikuwa anajua kwa sababu yule pale alimzalisha mtoto mmoja eh, yeye amezaa naye Kambuta alipo na mwanae ndo ambaye yule nakwambia mwenye miaka minne. Mm. Huyo mm. miezi mitatu ndio alikuwa anakaa na yule ambaye mwanaume wake anakaa naye ndio mm. ndo alikuwa na yule mtoto wa miezi mitatu. Mm. Sawa, kutokana na hayo yote yaliyotokea, wewe katika haya maisha umejifunza kitu gani? Mi nimejifunza tu, nimejifunza nimejifunza mengi tu hmm. kama swala la udangaji nimejifunza nimejifunza nini kwenye udangaji <laughs> si nimejifunza tu hali mtu maisha jinsi yanavyokuwa magumu, kwa sababu kama mtu ukiwa na maisha mazuri huwezi ukatoka ukaenda ukauza mwili wako ili ukapata kula mm. Sio kweli, ila kutokana na hali inavyozidi kuwa mbaya, mtu unafikia tu anaenda kufanya vitu hivyo. Japo kuna mtu mimi aliwahi kuniambia kawahi kumuona mdada mmoja anakuja na usafiri wake na gari yake anapaki na anafanya masuala ya udangaji, hiyo inakuwaje? hiyo inategemea ni mtu wa design gani. Wao wanakupa kidogo washavuka katika maisha. Sasa kama kashavuka, kwa nini anaendelea? Inakuwa ndo kashazoea sasa, yaani wewe naona ndo kazi yake Hmm. hawezi kuiacha, labda ndo inamuingizia pesa, inamlisha familia, watoto wanasoma Hmm. anafanya mambo yake kupitia ile kazi Hmm. Sawa, mengine uliojifunza na mengine nilojifunza nayo kuwa na mwanaume naye inabidi umwangalie mwanaume wa design gani usikuepuke tu kutafuta mwanaume ukakaa na mwanaume akakushawishi njoo kae hapa na wewe unakutoka kuupu kuupu naenda unakaa naye kwa na mimi hicho kitu ninacho nimejifunza sasa hizi mm. mm. vipi kuhusu mpango wa wewe kuolewa tena kwa mimi saizi kuolewa hapana nataka kwanza nitulie kidogo mm. niangalie kwanza aba tutuangalie aba kwenye 2025, 26 huko mm. kama upepo ukikaa vizuri basi nitaolewa kama riziki yangu ipo tena kuolewa nitaolewa lakini kama ndo ilipokuwa ndo pale basi siwezi kuolewa Mm. Mm. Sawa, unawaambia nini wanawake wenzio wanaokutazama kina mama, kina baba wenye watoto wao wanawatoa waje mjini kufanya kazi za ndani, lakini pia wanawake wenzio ambao tayari wameshafika mjini wapo kwenye masuala ya kazi za ndani? mi naambia tu kama wasichana kama kama mtu umetoka huku kufanya kazi kijijini umekuja huku umekuja kutafuta maisha basi komaa na kazi yako kama mungu atakujalia utapata riziki basi ukomae tu na kazi ilo usishawishike na vitu vingine huku mjini kuna vitu vingi kuna udanganyifu mwingi waongo wengi kuliko wa kweli mm. kwao ndo hivyo kwa upande wa wazazi na kwa upande wa wazazi nao na wasii wakiwatoa watoto zao huko, ukimtoa mtoto wako unahakikisha kweli anaenda kufanya kazi, basi uwe naye makini, unamfuatilia kama kweli anafanya kazi kwa alipoenda, au ame, ameenda tu sehemu kachukuliwa, ajaenda kufanyishwa kazi, kaenda kufanyishwa kazi za ajabu ajabu. Kwa hiyo naambia nao wazazi wawe makini na watoto zao. Ukiona mtoto wako anatoka nyumbani anakwambia enda kufanya kazi, basi hakikisha kweli anaenda kufanya kazi na kweli anafanya kazi. So unajua tu kabisa kaenda sehemu fulani kaenda kufanya kazi, au kapanda gari kaenda kufanya kazi, wewe unajua kaenda kufanya kazi, kumbe mtoto kaenda kufanya kazi nyingine za ajabu. Hapo kwenye kazi za ajabu huwa inakuwa ajabu labda mtu anaweza kutoka anambia nyumbani, mama, mimi naenda kufanya kazi mjini. Haya ah, mwanangu, nenda. Kumbe mtu anakuja huko na anaenda kukaa guest, anaenda kukaa sehemu kama pale uwanja afisi, anachukua chumba, anakaa, anaanza kujiuza. Wewe unajua yupo mtu kazini, kumbe mtu anajiuza. Na matumizi anatumwa nyumbani. Eh, na matumizi anatuma kama kawaida. Mm nyie mnajua mwanangu anafanya kazi, kama mwenzenu huko anajua shule yake anaifanya. Kwa hiyo umakini nao unatakiwa kwa wazazi na sisi wasichana, umakini unatakiwa. Kosa gani kubwa ambalo umewahi kulifanya kwenye maisha yako unalolijutia mpaka leo hivi? Kosa nalolijutia mimi hmm. kutoa mimba tu ndo nalolijutia hmm. eh. Ulifanya kwa kudhamiria, kwa nini unajutia? kutokana na hali ilivyokuwa ya maisha, ndio maana niliku yani hapa kwenye sasa hivi najutia, kwa sababu mwanangu ule nahisi ndio ingekuwa mkubwa kuliko hata ule ambaye mwenye miaka saba. Mm. Hey, inaniuma kiukweli, na nilimfuata yule mwanaume nikamwadisia yule, yani mimi inaniuma na dhambi atupati sitopata mimi na yule mwanaume pia atapata dhambi, kwa sababu yeye ndo alinitelekeza mimi nikiwa na kile kiumbe tumboni. Yeye ange, angenipa mimi msaada, angekuwa ananitumia matumizi kule nilipokuwa nimeenda, mi singefikia hatua kutoa mimba. Yule yule mama aliyekuwa anakulea alikwambia usitoe na akakusisitiza utakula kila kitu utafanya, wewe ndo ukakataa. Nilikataa kwa sababu yule ni mamangu mkubwa, nikaona kama nitampa majukumu. angekopa mamangu mzazi wa kunizaa mwenyewe, hmm, angekuwa na uchungu na mimi, ile mimba nisingetoa. Ila nilitoa kwa sababu yule, yule mama alikuwa sio mzazi wangu, ni ma, mzazi wa mwenzangu. Kwa mzazi wa mwenzio kidogo anakopa ana uchungu na mimi Sasa je, baada ya kutoa yeye yeah, alipokeaje? Yule mamangu mm. alichukia ali, ali, ali tu mm. alikasirika, lakini maisha yakaendelea mm. hey, ndo hivyo. Sawa sawa, mimi nikushukuru sana kwa kushia nasi mkasawa. Asante, nashukuru. Nikushukuru pia wewe mkali na mjanja ambaye umekuwa nasi kuanzia mwanzo hadi hapa tunapoelekea kutamatisha exclusive interview hii. Mazuri tu ya bebe, mabaya tu ya bwage, bila kusahau nikupe nafasi moja ya kuwaambia chochote wanaume ambao wanawapa wanawake ujauzito na kuwatelekeza, lakini pia wengine kuwazalisha na kuwatelekeza vile vile mimi nawapa ushauri wanaume wa saizi, kama kweli mwanamke umeamua kuishi naye na mpaka unafikia hatua unafanya naye hadi mapenzi mpaka unafikia hatua kubeba mwanamke yule mimba, kama mwanamke kukuletea mimba yako, hata kama ukiwa una uwezo wa kumlea yule mwanamke, mpe hata moyo basi, muoneshe hata u uangalau kidogo, ili hata yeye mwenyewe hataki kajua kabisa mume wangu ana kazi, lakini ananijali kutokana hivi na hivi hivi na hivi. Ipo siku akija akipata mume wangu atafanya Atanipa. Ila kulikoni unampa mwanamke mjamzito, ukimpa tukishajua ana mimba, huo unamtelekeza, hiyo inakopo sio nzuri. Mm. Eh, ndio ushauri wangu. Na hao ambao wana akishajifungua tu ndo wanakimbia. E, nao wanaume hao wapo wakiona tu mwanamke ana, ana mimba kadhaa akajifungua. Hiyo kukimbia kutokana na wanaume kutokana na tamaa zao wenyewe wanasema, kwa sababu mwanaume mwingine akimwona mwanamke wake ndani analea na mtoto, mapenzi yanakuwa anapungua Kwa hiyo naona bora akimbie, amwache amwache mwanamke wake katika ile hali ya ulezi na mtoto, yani kufanya mambo yake huko, anamwacha mwanamke, anamtelekeza, inakuwa sio nzuri kwa, kwa kipindi ambacho ulikuwa unampenda yule mwanaume na unajua anakupenda yule wa pili aliyokutoa kule kwa mwanaume mwingine Uli, uliwahi kuchepuka kuchepuka kutoka kwa yule ambaye nilikuwa nampenda ambaye alikuwa ananipenda mm. kwa yule sijawahi kuchepuka kwa sababu nilikuwa nampenda sana mm. Eh, hata kama nilikuwa naenda kuchepuka nilikuwa nachepuka kwa faida yake nilikuwa nipo hata bora nichepuke ili mradi mimi na mchumba wangu tuishi vizuri maisha yaendelee Mm. Basi sawa, mimi nikushukuru, nikushukuru wewe mkali na mjanja ambaye tumekuwa pamoja kuanzia mwanzo hadi hapa tunapoelekea kutamatisha. Sina la ziada. Mimi naitwa Kelvin Shayo. Nikukumbushe tu kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi. Katika maisha hakuna muda wa kuupoteza. Bofia subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja. Tiki TV kiakili zaidi.